Et voilà, très heureuse de vous retrouver dans cette émission Canal de Star, présentée par moi-même, Naomi Moussa et Air Force One, câble mer. Salutations déjà à celui qu'on appelle le boss PhD Yongo, à toute l'équipe technique, là je vois derrière la caméra Chris Vallée, PHD Yongo, à toute la famille Moussaï, Claude Moussaï, Mouté Mayatati Moussaï Rense, mon papa chéri, je t'aime bien, euh, Blaise Moussaï, Johnny Moussaï, mon papa dessin animé, Gisèle Moussaï, Anto Moussaï, je sais que vous êtes branchés, c'est net, maman, restez toujours connectés, abonnez-vous massivement sur HD Consulting TV. Voilà, aujourd'hui je reçois pour vous encore pour la deuxième fois hein, l'artiste Johnimbo, hein, le chanteur Nimbo, le parolier Nimbo. On est ensemble avec lui ici. Donc, tu découvrir Oyeli Soussou en live. donc toza na naza deja na invité na ngai awa na kati ya studio tokoyoka ye bonjour jonimbo bonjour mama un mot na bato bamoni yo lisusu na hd consulting tv na émission canal de star uh, na oloba bolandaka émission oyo mingi bolandaka eh, naomi musai mingi na ekipe na ye na chaîne mobimba ya televizio oyo Kitokaar. Voilà merci merci na tati musairete wana na moni mado musairete bea musairete na leki na bango odile musairete merci na famille ikukumu jolie ikukumu papi ikukumu jolie na ikukumu voilà merci johnny mbo tokoyoka yo lelo plus na émission je vous signale déjà tokoyoka ye live donc akobeta toyoka ye Johnny mbo yebisa biso tosololaki mwa moke avant camera eya oyebisa ye ngai obeta electro acoustique donc explique biso différence nini eza entre electro acoustique na acoustique oyo baninga babeti ah, bomoni na, na, na, na kati ya congo na biso Euh, on dirait lokuta ekoma verite on dirait mabe ekoma malamu donc kaka boye bato baya oleka na tv bazolo bo biso tobetaki acoustique moko terrible on ne sait pas eh, acoustique nini soki micro ese ekoti courant ekoti azalaka so acoustique te akomi électro acoustique lokola drum lokola guitare sèche oyo toza nango oyo mais eza électro acoustique to mingongo na biso eza déjà acoustique soki elati kaka courant eh, oyo oh, lotiliki donc ekomi électroacoustique à part ba guitare lokola guitare oyo oyo eza guitare électrique ye aza jamais électroacoustique ye aza kaka électrique donc ye courant kaka ye lotiliki courant kaka mais oyo aza na courant na courant te nde mona mongongo na biso donc électroacoustique bakosaka bato mingi balobaka acoustique acoustique se faux baorchestre nyonso na nsima ndako le tokolaka na baoyo eza lelo barepetaka kaka na acoustique Mais soki boye botie ka courant wana ekomi electro acoustique mais bango omona baza na ba guitare basse baza na ba, ba solo électrique mais baloba to po guitare moko electro acoustique ezalaki wana babi tobetaki acoustique mpo na tanto babinaki te ka mpo bavandi na bakiti nde tovandi bo oyo eza ba configuration donc oyo eza electro Acoustique batika koloba acoustique batika batika eloko wana mingi mingi oyo baloba na TV. Donc na oyo bango pe babetaki fali abetaki electro acoustique, ferre electro acoustique, euh, Reddy Amisi electro acoustique. Donc bango nde baoloba ke eza acoustique donc ezaka electro acoustique. Eh ba prêtre nango ba wendo kolosoi ba mama yenga moseka basala ba biloko wana donc tango lotilike bazaka na ba guitare sèche bo baye batieli bango ba micro electro acoustique. mbala moko bo bango balobana on dirait ekomi mode na kisasa mpo kishasa elobaka bongo eh. so moto moko ayembi shilo bato nyonso bakomi shilo shilo shilo shilo shilo shilo esa pour autant oyeba pourquoi bazoloba ozo comprendre eza électro acoustique batikala olobela bato acoustique eza lokuta Voilà, merci, merci, merci na bino nyonso botiré attention, vraiment le na loba mingi te totikela ye temps abeta toyoka eh, la belle la belle mélodie. Donc toyoka musique ya kitoko eh, la bonne musique vraiment toyoka ngo lelo to retrouver ngo lelo lisusu après long moment ya absence au sala kitu mane koyoka o lisusu te. Lelo toyoka ndeti banzembo nini? Uh, lelo toza na uh, tobeta mutilikfu eh, folk moko eh, elingi oloba eh, donc eh, do cavalier seul mutu ye moko motilikfu eza nzete moko na epa batende na kota bolobo kuna nzete wana ebotaka kaka kasa moko soki okati yango ekufi donc ngai je me considère comme ça sans ndeko sans tata sans mama donc sans mutu kua do naza ngai moko donc eh, Voilà le cavalier seul. Voilà, merci. Rythme nini oyo obetela biso? Obeta na rythme nini? Euh, rythme na biso eza lifutamba beat. Mm. Donc le rythme de la cendre. Voilà style. Euh, euh, eza eza style na biso euh, oyo to, to, to façonne yango bien sûr que ezwi ezwi mpe ba racine na selon ba tradition toza nango awa donc euh, donc elobi nanu nini lifuta ba beach wana elobi nini eza na langue nini eh, lifuta mba eza na kitende ah, eza na kitende eh, lifuta mba elingi oloba place balambaki na mboka nde omona ata na kisasa batiaka bakoni misato eh, donc poussière etikalaka wana yango nde lifuta mba wana ezalaki symbole moko na na tradition na nga antique eh, baza ko se servir nango lokola ba ko utiliser yango lokola na ba rite eh, même ya religion eh, même eh, ba makambo ebele ebele culturel ka socio culturel ba ko utiliser yango donc ba kola mukana tongo bazwi liboko ba, ba tie na kati ya foyer wana place batumbaki bakoni wana balambaki ale bafuli likolo moto asaki wana na ba 4h30 5h avant kende bilanga ndenge mpe awuta pokwa to mai to awuti na ebale to awuti na zamba Lera akozonga aya pe atie liboko afuli pe asaki asakoli alobeli eh, mbali ya donc le, le très haut le tout puissant donc voilà eza epa na bino tradition mais eza pe style ya musique eh, oyo eh, vieux na ngai moko na mboka ye mutu mpenza mutu abula yango avant puis donc donc basala biloko wana donc ba, ba révolutionnaki musique traditionnelle donc ngai na na waloba lifutamba beat le rythme de la cendre nde place balambaki poussière wana mopepe soki eye poussière wana ndenge ekolimwa ye okende okotikala komona te kote eke mais danse nini ezalaki kobina le mopepe ezoya gauche droite mpo ezalaka na direction te les Lifutamba beat, une musique sans loi, euh, donc sans principe euh, euh, établi, donc toza libanda ba mibeko na bango nyonso po biso toyo se considérer lokola ba nzambe ya loi biso mo tozo créer selon ba impulsion, selon ba émotion na biso vrai, donc to to, to tricher te, to landa pe principe te au mode tel kombo kingandi, biso to banda mokili na ndenge na biso, mais selon ba base ya biloko déjà ezala kala Donc yango album na biso kombo nango kala lelo. Donc. Voilà, merci, merci beaucoup toyoka tobite obanda na nzembo nini oyo introduction na oyo kota na nzembo nini. Ah, to koti na motilikfu donc nzete wana oyo ebota ka kasa moko so bakati ya kufi le cavalier seul. Après to ya kozua eh, stand up musairet eh, wana eza dédié na ka na mwasi ya ndeko na ngai mo Claude Musai na na scène kuna na Allemagne quoi eh, tati musairet puis eh, toya kozwa ngani fille du soleil wana wana eh, mwasi kitoko wana na kati ya italie ngani munanga ocomprendre mare double epuis toya kozwa eh, kidiba je crois soki nabosani te toya kozwa banzembo mosusu bakidiba Eh, tokozwa kidiba toye tozwi mpe eh, salle dop eza acapela apres toyazwa ngama zoom eza compte moko yansi eyembami na kiyansi apui toya kozwa eh, arbre palabre ezali ndenge nini bakata likambo na mboka epai na biso batende balobaka yango ela donc eh, ndenge bakata likambo juge na plaignant na accuse na public ndenge bavandi ndenge elekaka yango na do titre nango arbre palabre merci merci na bino nyonso eh, bamelomane oyo basavaraka la bonne musique na biki ya boza se retrouver quant à moi mpe nazalaki se retrouver tolingi tokabwana na artiste na biso johnny mbo Mais Johnny Mbo namoni trop oyembeli ba mère nayebi te ba mère wana oyembeli bango bango tout basi na yo tolela ba mère trop Ah, mwasi aza mokonzi na mokili te sans momi bomoyi eza te mwasi aza lokola miziki sans miziki la vie aurait été presque l'image de la mort omoni mwasi moto asalaka ke mokili ezala baza ebele lokola ba lokola toloba banani ba Brigitte Mufankolo bango nyonso na Allemagne bakote wana omona donc basi, basi na nga te bon ba, ekozala mpe na aleka na nzela namoni mwasi moko ya kitoko me ye aleki na bisi nga na makolo motema epanzani bosiko na saa nini etikali na cerveau na ngai eyeli nga nzembo wana eza nde bainspiration eyaka le mosusu mpe na pongi Lelo mosusu kaka tokutani tosololi na ye, tanto mpe asengi ngai nasalela ye nzembo. Donc biloko moko eyaka kaka ndenge ndenge eyaka, misusu mpe eyaka sans kutu mwasi azala. Mais ba muse na ngai ya makasi oyo esalaka ke nayoka mposa koyemba ezalaka bana na ngai Reel Bilansa, Aura Bilansa na Ideal Bilansa puis na mama na ngai akufa na ba yaya na nga basi bakufa ba kombo na bango Belize Bilanca Ndo na Nkanyi Eli- Suzanne de eyela nga facilement pe na motiso tovandi boye tomesani mingi eh, facilement omona o- o- okokota nga pe na subconscience facilement nakoyemba yo eh, donc eyaka sans que na force donc na ndenge wana Voilà, merci. À quand sortir l'album now? Album album tozo zela ebima vraiment toza na ba pour parler ebele pe tozo bundana nango du tozo senga secours ya batu po ba ya disque eza kitoko makasi hmm, lancer appel mbala moko na ba boss o oh, batu ah. bazo landa yo ba sepeli na musique oza pe na posa ba déduire yo ah. euh, ba yemba yo pe na bite répertoire ezaka oyo oh, yembi to mususu eza nanu oh soki 40e répertoire tosali mwa mélange na biloko ya sika donc ba, eza baprojet ba eza ebele misusu tosala studio misusu tozosala kaka mpe oyo ezolinga ebima nde sikoyo titre na yango kala lelo de kala lelo de l'ancien est né le nouveau de eloko moko ya sika eza te mpo nyonso ekomaka kaka kala ata toswana awa une seconde après ekomi kaka kala donc eloko ya sika eza te donc meme ya lobi ekokoma nango kaka kala donc makambo nyonso ekolekaka nango kala lelo donc Le, le vieux debutant Johnny Mbo aza na posa ya secours na bino e. Toyoka ba Gentini Ngobile, toyoka ba Momberto Ntiku kuna o oh, donc eh, eh, na Strasbourg soki pe tala kaka eh, bozwa biso en charge. Eh, baza ebele ba Goliath Mizula, hmm? o oh, ba Gentini Ngobile eh, toyoka bongo e ba, baza ebele ba Hervé Ngiabobisa na ba Paris baza ebele donc eh, to, toyebi te ba richard bien menga lisame mokelo eh, ba gentini ngo village nayebi te so esi natangaki nkombo deja eh, ozomona baza ebele oyo to na posa na bino babe dashu tozoyoka kaka mm. eh, tozoyoka kaka bo eric mandala ye kutu asi azwaki nzembo moko ya kitoko titre na yango arc-en-ciel eh, eh, eza e, e, terrible wana to projet tokota studio awa bon voilà. ye présence ya nkombo na ye na motu na ngai ezoya lando donc wana posa bato oyo bakoki secourir biso na projet ya realisation ya disque na biso po ebima le tout premier disque ebima à part ba nzembo oyo ebima na poto na compte ya, ya, ya monde culturel quoi voilà voilà merci merci beaucoup vraiment tokomi na suka mais nzembo moi etouche nga talaka nga naza moyanzi nzembo ya ngamanzum wana nayebi ke sepelisi gisele mosai motema ya david biso nyonso bamosai to bayanzi esepelisi vraiment biso Vraiment oko pesa message nini na bato ba yoki yo ba yoki yo ba sepeli na musique oyo lance message na yo. Eh, donc message eza na na pesa remerciement ebele na na yo moko mm, eh, Naomi Musayi puis na cameraman na biso réalisateur Chris Lovale eh, vraiment merci ya beaucoup na patience na bino puis na studio Emmanuel Abra Pro oyo eza na, na awa na Kishasa bato bakoki kokutana na yango so balingi mpe na numero 089 677 donc 677 54 76 ou 76 vraiment euh, merci mingi donc nao, nao lance appel ka na ba, ba, ba mécène je vous en prie te boya te misika eza ya kitoko ya kitoko banzembo eza ebele plus de 450 naloba to 600 chanson na banda compose banda bomwana ebele deja eza enregistre na studio me nani ebimi te apa moko to mibale ebima na mikili ya poto a bayebi yango mpenza te moni me vraiment tozosenga na bino babe dashu eric mandala eh, gentini ngobila eh, boya te boya te boza ebele ebele boye boya kaka donc na remercier pe mingi camarade na ngai to beta na ba camarade to beta na bango Kamsi Matalatala eh, le bassiste po nga na benge eh, bon na lobi te kaleki ba bassiste nyonso ya mokili mais po na nga aleki eh, ate aza danze kati eh, po biloko abeta okoyoka yango nulle part na ba harmonisation na bango ndenge moko na spec monse bakunde Eh, vraiment esprit na nasepeli mingi mule muyimi place ozali na kikwiti artiste mosusu aza na groupe te aza mosika donc euh, voilà groupe yango avec les lifutamba beat je vous invite tous à nous suivre et à suivre l'émission Voilà, merci, merci, merci beaucoup na bino bat bosutena nga de loin et de près na ba conseil na bino. Wana moni ma copine chérie la suprême, Joël la suprême na Katangola. Voilà, merci na famille Moussaï Mobimba basutena nga Anto Moussaï Motema ya JP Mboma. famille kukumu mobimba balobi famille yongo famille yongo pasteur yongo patrick yongo PHD Luder Balobi Mama Bebe, je t'aime bien Mama. Euh, Ornella Moussaï, ma grande sœur chérie, vraiment beau s'abonner na HD Consulting TV, Bobandomo Nakama Kambaboy. Quant à moi, je vous laisse déjà. Euh, à plus, Natikeli, euh, Johnny Mbo, Atikala Penda.